Vos saludam des de la plaça del Mercat de Manacor, la ja estat seu dels indignats de Llevant des del passat 23 de maig. Aquest és el primer informatiu de l'Otor TV, plataforma que neix amb l'intenció d'oferir una informació directa sobre el moviment de la indignació que està començant a canviar la realitat social europea del segle XXI. Diumenge vespre, a les 12 i mitja de la matinada, es presentaren dues furgonetes de la policia local i nacional al campament dels indignats vingueren a la plaça Ramon Llull de Manacor a l'ordre de desallotjar de manera immediata. Les maneres dels agents sempre van ser correctes. Així tot, les ordres no emmetien cap tipus de discussió. Tota resistència tendia a represàlies. Davant la situació, els acampats varen decidir aixetar les ordres dels agents, desmuntant la xarpa i carregant-la a la furgoneta de la brigada de l'Ajuntament. Pels xafans indignats de Llevant, tenen la intenció de continuar en les seves activitats a la plaça Ramon Llull, assemblees els dimarts i conferències i projeccions els dijous. Recentment, el Parlament grec ha aprovat un programa de retallades saber amb la intenció de desbloquejar un segon rastllat. Entre les mesures aprovades apareixen la fusió o tancament d'unes 2.000 escoles o la retallada del 25% de l'ocupació pública. Clarament, és la derrota de la democràcia a Grècia, on davant la passivitat i inaptitud dels seus dirigents, banys i multinacionals fan un banquet que que del de la democracia y la cultura occidental. Los mismos países, que, los mismos estados que ahora le exigen a Grecia que, reduzca su, déficit, lo están obligando a comprar armamento. En realidad es todo para exportar este déficit de Alemania. Alemania necesita, o sea, obliga ¿no? al resto de la Unión Europea a comprar cosas que no necesita, de la misma manera que el sistema lo hace con nosotros. moviment del 15M ha creat un sistema d'alertes via mail per impedir desnonaments. Les persones afectades per les hipoteques tenen ara l'opció de posar-se en contacte de forma senzilla amb membres de la societat disposats a impedir el desallotjament de la seva vivenda. En poc temps, a Mallorca ja són dos els desnonaments evitats i forta la disposició d'aturar els que facin falta. Amb aquestes accions es pretén ajudar els ciutadans a que els banys, que són els principals impulsors d'aquesta crisi, no els prenguin la seva vivenda i amb aquesta s'enriqueixin encara més sense tenir en compte la persona o família que es queda al carrer. Hoy no se desamplia nadie! La concentració de mig miler d'indignats contra el desallotjament de la plaça d'Islàndia de Palma acabà el passat 28 de juny amb dos detinguts i una vintena de ferits per les repetides xerralles policials. L'endemà, es feu una crida ciutadana per fer una concentració a la plaça per repudiar la violència policial i en una assemblea pacífica denunciaren abús d'autoritat, ús de les armes i coacció de les forces de l'Estat. Com es pot lluitar contra algú que no té defensa possible, que només aixeca les mans i expressa el que sent? No pegues! No pegues! Hordur Torfason, impulsor de la revolució islandesa, ho té molt clar. Quan nos aporrean és perquè nos tienen miedo. Anant per bon camí pont de Porto Cristo s'ha convertit en el pont de la indignació per la polèmica de la seva demolició set anys després de la seva inauguració. A part d'observar amb interès les protestes que aquest fet causa, els indignats de Llevant pretenen fer la crítica des d'una altra caire. Dins de la població del municipi hi ha una gran desinformació pel que fa a les causes de l'imminent enderrot i això condueix a una mala direcció d'on s'envien les protestes ha exigir la responsabilitat dels càrrecs públics que gràcies a la seva mala gestió provoquen aquesta polèmica. Donem a les persones la informació perquè jutgin per ells mateixos i no rebin sols judicis creats per partits polítics que només pretenen allunyar les sospites d'ells. Sol·licitem un informe imparcial que expliqui els errors que s'han comès. És la nostra intenció acabar aquest informatiu amb una notícia positiva sobre la realitat, donant difusió d'aquelles iniciatives que impulsin una societat basada en les persones i no en l'economia. <laughs> Volem recordar el nostre poder com a éssers creatius. Per això, vos animam a deixar enrere la cultura del seu i escolta, per convertir-vos en ciutadans actius en democràcia. La notícia d'aquesta setmana és l'aparició d'aquest informatiu amb un missatge molt clar. No miris pus la televisió. Fes-la.